მინდა მიულოცო აზერბაიჯანელ ხალხს ეს დღე 30 წელი არ არის პატარა თარიღი პირველ რიგში რაც თავარი და მნიშვნელოვანია მინდა უსურვო მშვიდობა სულიერი სიმშვიდე აზერბაიჯანი არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და მნიშვნელოვანია ის ურთიერთობები რაც არსებობს ჩვენ ხალხს და ჩვენს სახელმწიფოებს შორის მე დარწმუნებული ვარ რომ მომდენო წლების განმავლობაში ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება კიდევ უფრო მეგობრული გახდება რაც ფიქრობ ორივე სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია მინდა მივესალმო აზერბაიჯანელ ხალხს, ჩვენ მეგობრებს და მივულოცო სოლიდარობის დღე. მინდა ვუსურო ეკონომიკური სიძლიერე. აზერბაიჯანი მუდმივად იყო საქართველოს ეკონომიკური პარტნიორი და მაქვს სურვილი, რომ ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით კიდევ უფრო გაძლიერდეს ჩვენი თანამშრომლობა და ერთად ვაშენოთ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ბაირამინეს მუბარაკ ოლსონ. როგორც თქვენი ცით 31 დეკემბერი არის ზეიმი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში სრულად აზერბაიჯანთა აზერბაიჯანთა სოლიდარობის დღე მე მინდა უსარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანას, ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, თქვენ იცით რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის დინამიურად ვითარდება ურთიერთობები როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკურ დონეზე, კულტურულ-ჰუმანიტარული მიმართულებით ჩვენ გვაკავშირებს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, რა თქმა უნდა მეგობრობა, მეგობრობა მათ შორის დიასპორებს შორის, თქვენ იცით რომ ამ დღესასწაულს ზეიმობს სრულიად აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანელები სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოსშიც და კიდევ და კიდევ ერთხელ ჩვენ უერთდებით ამ ზეიმს, მინდა გულით და სულით მიულოცოთ და უსრულო წარმატება აზერბაიჯანს, მეგობარ ქვეყანას. წარმატება ჩვენ ერთობრივ პროექტებს, ჩვენს ერთობრივ წამოწყებებს, ძალიან დიდი იმედები გვაქვს მომდენო წლების, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება ჩვენ ქვეყნებს შორის, დინამიურად ვითარდება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებიც მათ შორის. დღეს და ამ დღეების ფარგლებში ჩვენ მქონდა საშუალება სხვადასხვა სესიებზე გვემსჯელა რეგიონალურ ურთიერთობებზე, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობებზე და ხაზღასმით ყველგან აღინიშნება ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობა და დამოკიდებულება აზერბაიჯანთან. მიუხედავად რომ იყო გარკვეულწილად გამოწვევების წელიც დაკავშირებული დაკავშირებული დავით გარეჩთან, სხვა საკითხებთან დაკავშირებით მიუხედავთ ამისა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ურთიერთობებს გავაგრძელებთ და მივახცევთ წარმატებებს, როგორც შეეფერება ორ ქვეყანას, ორ ერს, ორ მეგობარ მეზობელ ქვეყანას და დარწმუნებული ვარ იქნება აუცილებლად წარმატება. გულოცავ აზერბაიჯანელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აზერბაიჯანული უმცირესობა იყოს დაცული, მათი უფლებები იყოს დაცული და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმ ძალიან ბევრი წლის და საუკუნის მეგობრობით რომელიც ჩვენ და ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს გვაკავშირებს და მე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ეს მეგობრობა კიდე წლები და საუკუნეები გაგრძელდეს ჩვენს ხალხთა შორის. რა თქმა უნდა ქვეყანებს შორის, სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა არის უნიშნელოვანესი. ჩვენ ვართ ძალიან კარგი პარტნიორები, საქართველო და აზერბაიჯანი და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ეს კეთილმეზობლური, კეთილმეგობრული ურთიერთობა შევინარჩუნოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ საერთაშორისო ურთიერთობების დონეზე იმ კუთხით, რომ ჩვენი სახელმწიფოები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ყველა სფეროში. მინდა ჩვენს მოძმე აზერბაიჯანელებს სოლიდარობის დღე მიულოცო. უსურვო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშვიდობა, სტაბილურობა, სწრაფი განვითარება, პროგრესი და ჩვენ მართლაც ვამაყობთ ჩვენი მეგობრობით, ხალხთაშორის ისტორიული წარსულით და რა თქმა უნდა, გვაქვს სრული განცდა და მოლოდინი იმისა, რომ ჩვენი მეგობრობა მომავალში კიდევ უფრო გაღრმავდება. ჩვენ არაჩვეულებრივი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან, მთავრობებს აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, რაც რა თქმა უნდა საწინდარი არის იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა ერთობლივად გააგრძელონ აქტიური მუშაობა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისათვის. აზერბაიჯანელებს ულოცავ სოფლიო აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღეს. სოლიდარობა ადამიანებს შორის არის ის ბაზისი, რაზეც ურთიერთობა უნდა შენდებოდეს. აზერბაიჯანი ჩვენი მეზობელი და მეგობარი ქვეყანაა. რომელთანაც არა მხოლოდ საქმიანი და სტრატეგიული თანამშრომლობა, არამედ ხალხებს შორის მრავალწლიანი ტოლერანტული ისტორია გვაკავშირებს. მე მინდა ჩვენს თანამოქალაქე აზერბაიჯანელებს და არა მხოლოდ მათ მიულოცო ეს დღე და ვუსურვო მშვიდობა და კეთილდღეობა.